arrive sur site, prêt à faire la diversion. Faucon à souris, Faucon à souris. J'aperçois 5 cibles à extérieurs, bien armés. Et surtout sur qui Faucon, surveillez-les pierres, Aimez-nous leur évolution. Terminé. Ok, souris, bien reçu. Faucon, terminé. Faucon 2, situation. R.A.S. Rien à signaler. Ça a l'air d'être que les deux. Rendez-vous, bande de Rendez-vous, pendant que tu l'es Gardez vos positions, préparez-vous à riposter Aucune dois des blessés. Les autres, on y retourne. décommez moi tout ce qui bouge. On est deux. Attends, faut qu'on Putain, c'est comme à la foire. Putain, j'essaie de rentrer. Ils ont eu... Faucon 1 Répondez, Faucon 1 Eh merde Vous quatre, allez porte est Tous les explosifs étaient dans les bâtiments. J'en ai pas d'autres. Je voulais juste me mesurer à toi.